ok tugende mumaaso watofere muzina tema kutusizaako era nga bigasomene banafe abatfilm production media kufere muze etandikiddewo atali kalankunakuna eno sala gikunyumiriza bunyumiriza watu firimu zibe bananyine firimu abasooka kukyalo ekyatandika butandisi ate nga tugende maaso amafuta yo ekyo kim kakati waliwo eggulire liri ku kyalo kino bamwe bali basiba ekyali ntandikwa bagamba nti ku kyalo kino okwatirako omubbi balina kumwokya bwokya entandikwa firimu egenda maaso tutandika butandise guno mucomo era nga tugenda sinkana abazanyi bo tosuba abazanyi bo nga magezi ronald ekyatandika butandise kasire johni basico tandikwa firimu egenda maaso mwanja steven twagala tumenye ku mulundi guno akabanana entandikwa firimu nagambye genda mu perfect ku paka enkaddawo kazitokirira amadaala oba okuba ku simu 07053363 enetandise eddongolo twagala tumanye eddongolo ku mulundi guno kikiddala etandika butandisi kakadi emukulu gwe tutandise naye ekyali ntandikwa elsolaje musa bate ye yayiya olugero ate nga magezi ronald ye directo kakadi mutakajja eh, bananga amawulire batuwa mafu omusajja gwe bagamba myaka ana ali luzira wuuno n'ogumu ekitundu tegunawera yii makomera gasiba gatya dongolu tukusabire saala ofiire mukomera kati ate oli ku situliiti z'esakala keŋŋende mbagambe keŋŋende mbagambe omusajja atolose efirimu ekyatandika butandise ndagambye genda mpafect kirira amadala wali ku paka enkadde ku yamaha center wenyini wetuseko firimu eno kasita okubamu kopi musango poliisi ebekunoonya eno togikubamu naye subula otonde ajja abeebaza abatuuze owaye dongolo kati dongo nyinyuse omuzayi oh, olwalaba dongolo ng'ayingidde ekyalo nanyuka eryo ggulire libaaba eggulire eryokya nerino eggulire eryokola ddongolo libeera ligaze kati newabawo amusanga omulala dongolo wakomyewo sandize dongolo olabika toluse mukomera dongolo ku kyalo kuno ababbi baali babawera omuntu nookutuusiza amawulire ag'okwokya omubbi abanga agamba naawe oli mubbi weetegeka ebipiira baabireeta dda ebipiira bibawo amafuta tuwaali ate tetwagala kwokya mubbi n'atasirira gundi gwe mu kyayo kyababbi waliwo etteeka erikiriza okwokya omubbi muba batemu mubbi tebamwokya mubbi bamubuulirira ani fe kuno ababbi ono yasembeyo obuwoike wedde twamutema awe ekisambi ne tukiwa mu gundi ekyo kibi wulira kigera kubegattako mwokye bantu ba dongolo wawulirayo bookya ababbi tasemberawo era alaga nnyo abagenda maaso n'ekikolo ekyokwokya ababbi babazza musango lwaki mwagala okutta abantu eh, yabbe bubbi omubbi yenna eyebbisabbisa fe twakoowa ababbi dongolo ku bantu abakyamulabanga e bateguka abalima ne banyuka ono n'amweggulu erikyasinza okugaga obanzireyo kuno kunaawangaalikika kuno ate ababbi babookya bwokya apaana ekyo tekijja kukola naye tugenda maaso efirimu egenda maaso ate nga ekyatandika butandise nagambye egenze omupafekiti kaakati tuba tuli awo omukyalo ono aba ali awo ogenda okwetegereza dongolo gyebale maama maama we ye katusabe robin oligino nemuze ye <laughs> bannange mukama katonda esaala tuzisaba ate zidda ku bikukujja omwana avudde atya mukomera ono nnyina e maama nyingidya maama yegwe ddongolo nze nze ono mwana wange mwana wange ozewa nti nzize waffe ate wanongo bwawo dongolo olina kujja nga mmaze kulwala obanga ndikulindiri naye kati toŋamba ndi oze kundaba saagala kundabako olaba ne mama ddongolo yennyini we era mutabani we ng'akomyewo naye kennyini n'awanvuya emboozi wano waffe wenjoyereza okudda wenzira kati nzirewa era njagadde mbeerewo wano emyaka nga esatu oba asatu ng'ani nze saala bintu bya ddongola ebintu byebyokujya no saagalira ddala nze nsobola okwerabirawo ze byakundabako saakundabako kale omaze okundaba kyaluka nyina naye n'omwana naakomawo ewaka nga jja ayita mu nsika asalinkiriza jjaka oyo omwana naye aba muzibu maama nze nzizeka wano wange dongolo ku kyalo kuno tekuli mirimu gyo dongolo dda gy'ova abasinga bamufunako amawulire gakusibwa maama nno nga siddayo nzize kasiba njayala mberekewa maama kimire ku mazzi maama mbere kumpi naawe nze ndi mwana wo gwanzaala tonnejjaako maama inabakufumba mmere munenjala emuluma kati ate neera nazze kukuyamba kandabe mu kisibo muno nga mulimu enseera mulimu empanga dongoleza enkoko baziguze baziguze n'ebibumba babiguze dongoleza enkoko ziveeko naga ensi nafumba ate teweebake njazeefumbire oba toyagala kenzija maama omanyi okudda ewammwe omanyi kyekitegeeza okudda ewammwe n'otasanyukirwa kakati no waliwo ajja oliwa kyava jeewa kyeyamaani kyeyamaani ali eno alina obubuzi bwatereza ku ttale kani ngaamugani olumbe lwazze dda lutya kabootongo nti nedda ngaamugadde ongola mu musanze ogulabye muzimu dongolo ku kyalo kuno tasobola kuddako dongolo yali ava ku kyalo eddongolo batugaba agenda musiba emyaka naawe egigwerako nga tannafa fazaali bamuteeke kalabba oba olabye muzimu nze kamunguluze tankubangako newe baswawumwe eriko omusana ogwenkana gutya kati ddongolo tumukoze tutya omanye omutuuzi okudda ku kyalo nga kwazaalwa naye nga buli amulako yeeraliikirira kati genda onyamba otambuze amawulire kuba abantu ebintu ebijja babulako nga tebamanyi gye bibulidde kumba omutwaza zze owulidde eggulu erigambe abantu longola muzibu nnyo era ennyumba bayingirenga kumi nabbiri n'ebintu ebisibo babijjemu babiteeke mu nju ya rabbi kati ye tukoze tutya ne wano embuzi zino kitegeeza zijja ukyeyamaani be bamu ku balungamya abagira amateeka abagalambika naye kennyini atya jangu ggwe ate kawalira kyobalaba embuzi ebula nnyo akasika kawenya mutwazi kawalira ajja atwala amawulire gundi mujebale twafunye dde ekizibu wano dongolo yafudde bamutemude ah, ah. dongolo gwenva okulaba dongolo mumusanze dongolo kirayikaba twala eri dongolo musibe naawe dongolo musibe dongolo mulabye n'agange ate ono ye mulambi wokukyalo kyaali bamukazaako mulengera alabira wala kati mulengera tayinza kulaba ne bagaayalabye bubi dongola ku kyalo kwali gamba n'abalala besigambye ebintu byebasule nabyo mu kisenge dongola omuyaye muzibu enfirimu egenda mumaaso omwana mukujja labidde awo kati nga tetudde wakyeyamaani maama dongolo yennyini yajja wakyeyamaani awaabe ndabidde awo ng'atuuse munnanga omwana yakomyewo nange mbadde neeraliikira ne ŋŋamba omwana ono akomyewo ne ŋŋamba kemmwawabiri wakyeyamaani kyeyamaani saagala ogambe nisaggamba toba kujja kutugamba kandi nga mugambo olaba mutabani wo yazze mutabani wo kubanga mbalija kuyingula polisi twagala tube nga tulabekedda kubeera babutayogera kyaniraze ndi oli kusaidiye polisi mbadde nga nagireeta naawe ngaekutwaliramu omwana nabba nabba nabba naye gwaga amabeere agago bagaweesa muki okuyonsawo omubbingo yenkanidde awo kyeyamani bizinesi ze zamaliba agembuzigano ate bagakola okuta ne bagajjako buno obunaka ne bakolamu engatto enfirimu egenda mu maaso dongolo yaani dongolo ye mwami ono magezi ona the original names dongolo ye musajja atakozesa main road dongolo ye musajja akozesa panya okusinga era emunyumira nnyo panya dongolo dongolo ye musajja atambula ku kyalo ng'anoonya kyakubba bwe kitabo ekyo aba akirowoozaako ekyokubba bw'aba talowooza kubba aba akuloota dongolo akenga bongola ogenda okwetegereza eh? katonda naye alimba oba nanoonya bwakuba obutini nti ni bukokokoko bukokokoko naye ate katonda onteze kino kale kati alina embuzi y'abandi gye yagwako ku ttale bongola yagwa ku mbuzi y'abandi ku ttale alina engeri gyakanyiga omumwe kerere n'ebantono embuzi ekyagitumisa embuzi ekyamazima ddala okubula kwayo layisi n'akaweeka ate kabadde kakusa eddakayo yamazzi dongola bwababba embuzi nebakiro kikumi eba ewewuka netuddako ewa chairman sentebe alina omukyala ahomed ntongo obuzibu bwatugeredda dongolo ahomed ntongo flora hmm. oweda tamanyi nti dongolo yakomyewo dongolo bava kuŋŋamba kati nenyina yenyini yankakasizza nate manyi nti ono yalesa amalya mutamevu hmm. dongolo tebagamba ni bamusalira mumyaka mingi alabika atoloseeyo oba si ekyo mu bubbi bwe yalimbye omusirikale n'amuyitako kati yasibidde wano naye dongolo nga yetumumanyi ku bubbi bw'embuzi embuzi tezirina kuyisibwa ku ttale zakuliira waka nabiwata kumbe dongola yina gye yayimbudde edda kazooba dongola omububbiranka gyalina asobola okubba gwe omusajja ng'akutandikira munda we zibangoye kadi ogenda okwetegereza owaekintu ku kyalo munange twafudde edda munange omwana yakomyewo neŋamba muneeka enzige wazaala wemwakazi gwe watuzaalira ekyetere naye singa tewazaala singa emirembe gwetuli olwawo era amapaapaali gano kenga wanule nga gakyali mato kubanga tajja gakkiriza kwengera agenda ajjamu agatanengera amapaapaali buli kimu akiyingiza dongola mozebo kemala okujja mupaapaali ngenendabula abantu bave mumalala dongola agenda bayisa bubi kwata gwe wano kirema kati ekyokukola kiri eti maama nga tetukayenye tetukoze eki olina kukola kimu kukunga kyalo ono yali mutuuze yagamba omukyala n'amugamba nti engeri gwe eyo kiri nigo wazaala ekizibu nanyini mufu yakwata awakyuma tuyambeko okunga ekyalo dongolo tumuse miggo twefula abatategedde temumuta omwana ngaate kizibu ekizibu kivaawo naki mukono mukono guba gukutte ki muggo naye temutta mwana siguwayonsa ekizimbe ekizibu wano gwe watuleetera ekizibu egenda mu maaso nagamba ekyatandika butandisi kakati tuddako omukyalo ono agenda okujja bannange akabuzi kange kenasibye wana akabuzi kayiza okweyimbula okasibwa awali kalandalugo nga kagala bisagazi nga kesumulula abaffe nga kaddamu okwesiba wano wenakalese walagi gwe nanywedde yabadde mu butwa nti yandese kamunguluze apaana tekaba kesumuludde nan kayinza okuba kagenze kanoonya kisiikirize tebanga yakutudde ngende ate embuzi zikutula naye mubisolo ebikutula embuzi tetera kkutula ye gyanoonya akabuzi akabuzi teka bannange bebamu kubatuliza abatana bakumanya ndi ekyalo kiriko ddongolo efirimu egenda maaso ekyaloembuzi nagitadde wano bannange embuzi kale twandigambye yakutuddemuguwa netwalirakuwa omuguwa embuzi nekutwa netwalirako omugwa kisoboka ekyo kati ogenda okudda dongole ayise mutale yagukira ku malalo ga doloti ya nalongo owayi gwe atuula ku malalo obwenkanidde awo kiki wanu totyawo kumbe eh. omuzimu gwota yabuza omuzimu totyawo eh! ntongole embuzi yasuulawo yasanga omugenzi ali mukwota kawewo ambuuza gwawe totyawo nti anatyangawo nga sinnafa kyogamba oli maiti namulaga nti ali maiti nakigundamu efirimu egenda maaso mama dongola gyalabula buli omu mukifo kyokuyingiza ebintu gweyingiza ebijiiko masepiki bidomola dongola yakomyo bannanga olwo lumbe nzesimai olumbe nno lulimu ebika mulimu kabootongo wayirindi sumaama e, e, e, sifulizi ne alusa bulwadde n'omutwe gubobba kati dongola obulwadde ki bwe buba bulwadde lyerumirawo ndowooza dongola agwa mu bwene gundi esooka n'ekigambo enzi gundi eno kuba yerumira wow tekuwaayo wadde obudde zijewo butusi zijewo butusi embata azigobeganye embata ewutumize ekoze emputu tuleke naawe eganye kwekutegula amasepiki olidongola omuka ovanga okuba ni omusajja ajja ku kyalo abatuuze abamu basanyukirwa nga baali bazaawa ne bazaawuka naye eddongola oluwulira nti azze buli omu waali ategula kyanguwa efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso eno embuzi leero ejasuula mu kisenge ate ekyange si kyabaana ngaayingiza ekisiba akitadde munju kati omukyalo ono akabuzi ke yamala n'akagwako embuzi watugamba luli embuzi adde otugambe yabuze n'agamba nze tebanziba era oli yagibba n'asuula wali nze nzibibwa namukwata awazibu n'agisuula kumba omubbi yakangibwa yagugumuka hmm. naye nomunanga enakakyo toli mwangu yesu eryo erinnya oliyita ttono nze siri mwangu onziba kati nakacwa yeewaana mbuyetabbibwa era nakwata embuzi yagizeyo ewuwe muliyo muty eno katuddaka wa sentebe agenda atwala eggulire bannange eggulire ndimansa bumansa hmm. naye ddiba balitutte kyama alina kwerabidde kyamaani abeera anoonya e- amaliba kuba ye bizinensi onkozese bulungi nobadde mmanyi obadde ndyadi ndowooza eddibala bwe ndigatta ku gano ge nakaza edda mba nfunye zibu mm. ennaku ezitali zawasubira okukolayaamuna era nja kuleka ndi tukufunira ekiddaku amina mm. kanziremu essuubi mm. nti ononterekera ononterekera byonoddamu okutugenda maaso kwerabira amini kyeyamaani wa maliba nga sinnagenda wulira njagala omanye kino kazi ekizibu kyatugeredda dda ku kyalo dongolo oh. twali dongolo yakomyewo buli erinnya dongolo aliwulira mutw afunamu obujiji awulira obumusimoola ah. dongolo endagaha kati kenkwa mbadde ngenda naye tugende enkoko zino kanzitwale ku mutala guli nzirundise abantu bedda balundisanga ngaayinza okutya enkoko yo gibba wuuyo omukulu tayagala nnyo kuyita nnyo ku ki tayagala nnyo kukozesa nnyo mainroad ayagala nnyo panya kati engeri munange gyalina egundi enjala emulumira ku mukumu abeeno enjala emuluma naafuna n'otulo abaaye waliyo omutunzi leeta yadikowa waliwo muno mukabi n'ajjayo bagiya n'obunzaali atwalidde mu nsako y'abasuubuzi amugambye empeera endazi muno mukaanedda ah, ah, naye tompita fala mpalire eripisa olubuto badde ki kati buli lumutuma oluddayo nakwata mukene abaana nabagiya liri neddene eryo ah, eritufu lireseeyo ddayo paliriririririrere dongola muyai natwala amajani ali ku super shopping asopinga eh. ye magezi ronald ageeka napakira dongolo omubaya ekyokunywa nebonkireka tompa soda tompa eh. tompa efirimu egenda mumaaso akati kyolina okukola kwe kuwandiika kuba sendezereseka nga sita ate nze ndiwa kuno ate kati bambi abawala abasinga mu byalo eyo balowooza omuntu oyagejja bw ati aba ne sente kumbe mubaamu abaatereka obubbi kati nga amugamba wandiika nze kash eh. tolwisa sente munange mba ninosobola ekindaza kyewoze abbi obunzaali banene bagi yamuno nabagi yamuno nabagi yamuno dongolo mukambwe abbi obunzaali bwa mutwalo nabbaawo donati agitutte muno mukabita gisasudde buli kimudongola omuzibu efirimu yaffe egenda maaso muwala ndyose nenkusanga maama atambuzatawo gyali eh, ah, kakati nkwegayiridde mwana wange katusabe robina byabanzaala genda ongambire kitaawo agambe abeekabembe eyo bonna bonna bayitemu dongolo yazze dongo ki ono ge bagamba eyasibwa mukomera obulamu bwe bwonna aa baali bamusibye life imprisonment kakati ali out of prison banange bakagudongolo guleepinga kaŋŋende ŋŋambe ne taata ono amawulire n'akyukiraawo azeeyo eggulire kanetudda gye banywera obuveera babuveeramenti beeyiwamu mujja kutegeera nakatwa yani nze nabagamba nakatwa sizanya baatwala mbuzi bagirese ate siri mwangu ngekuse ah, embuzi bagirese eyaffe nze banziba oyinza okunziba oba mbuzi bagitute ne bagiza ebyo muliko mbusimanyiddongolo yakomyewo abbeza mmwe eyanakatwa ekywacwana bale ere embuzi bagisanze ku malaalo nakaky olabika oli mulogo nze nagamba emisambwa ewange nze njizaaza alina emisambwa gyonna yagamba nebabataliiyo abamu alina omukuumi akuuma ewewe tebakyabbawo era bwabba olemererwa oyo abakunzimba ah, abadde ajja kulaba nzaani saagala saagala kimanyi kikikwogerako ono kyeaga naye onaleka tamanyi dongolo yani eh? oyo dongolo wamwe nakacwa hmm. nakuba obulati nakacwa biki byemwogera nammwe dongolo kigwe mwogerako dongolo oli yetika ente dongolo yetika ente kumbe ono nakacyo aba ali mukwewana dongolo agenda okuliraniye kale kumbe dongolo muzimu gwe gwamukanze ekintu ekimuleetera okukalanka omubbi abba nazza ekintu ekyo kiwulika bubi eri dongolo bakulu mujebale ate ye mubbi abba n'amanyika naye nga temulina bujulizi kadi waabayingiramu balamusizza bannange Ah, omubbi ovangaku omubbi owolusaagosaago ajja natula mubakulu mujebale nasabaako okunywa nasabaako okunywa mm. naye enfula atali mu mboozi najja agiwuliriza ono nno baamwewozeeko ah, ah, nedda mpaakalala mpaakalala embozi nebagikyusa embozi bagikyusa dongola nebasooka bamuvaako muno mugagga abaala b'ekyalo balina obuzibu owandiike wali ogatteko kashi eh. oteekako ekyokunywa negundi kash ogolole olinajo ekitabo kyamabanja olabye omusajja omugeyeza mwemugenda oleeta obuzibu kati agenda kutubba n'ebikopo newuma nakacwa ndyageza nabbe wange banange nze nyunyuse oba mugenda mugende nakacwa dongolo nga yeyongerayo efirimu egenda maaso nakacwa yewanye tabbibwa kadi dongolo tayagala kumuzanyisa efirimu egenda maaso agenda okuyitawo muzimu luli gwe gwamusuuza akaki akabuzi naye nga lyakatutte akabuzi yali akatute muzimu gwe gakamusuuza kadi naalyokaayitawo ah! bano nga balina embuzi ate omubbi ye muntu atundira mu asala i mean los kyetaaga kyetaaga n'abalabalamu ayinao omanyi bwobeera mumugano nekituufu kyobuuka nakyo kikulema naye mbadde nina gyendaga kati yalaba nga yandisoose zino naye abadde alina gyagenda osooka okubba alina gyadde agenda osooka okubba kyava alumba yemubbi abbire ku puroguramu bw'aba akubba lwakusatu afubukulanga teluyita embuzi bagisibye ekabira mu nju okumanya dongola omukambe waliwo abaddewo embuzi ezibadde wabweru dongola aziyiseeko pulogulaamu yo olwaddeyo yakubba wano wali wa wiikendi soka olindeko embuzi muzisibira mu nju muleme nammwe kuntya mute ate obubbi kiri mu butonde kati ate munvumye buvumi musibira mutya embuzi ebu mu nju embuzi bagisibe neyerabira okufuna amazzi neekuba omulanga dongolo nde move dongolo nde move magezi ronald is dongolo the thief is the movi dongolo dongolo alina engeri gyeyetikka embuzi naginyiga olubuto tesobola kulekaana byempulidde bituufu nti bakubye kati abantu bagaana embuzi bagibbye kati munaye ndi mubuzibu embuzi nagiresemu n'embuzi nga manyi njagisanga naye kasimeme osaana kusabirwa kasimeme bamubyeko embuzi kasimeme embuzi n'ogisibira mu nju n'otagiwabiwate oyo yayagala ekole ki nagambye negenda mu perfect videos yamase takirira amadala mupaka enkaddaawo esimu eri 07 05 30 32 63 awo obe nga yetuusaako firimu zonna ez'omulembe zikutuusibwako ez'ebina uganda empya ezakafuluma katukuwa ddongolo ya 21 kani nga mugane naawe leka atekema katonda otyo e- oluggi lukulinga ekiwato lwonna n'oteekaeyo emmaali kiringa omuntu ggula ku fulu ya bbiri n'agisiba ku luggi nga mu nju mulimu emiliyoni kumi efirimu egenda mu maaso ebintu si byangu omutwe zitannakoowa omubbi tannakoowa gwe gwe yangu nakoma puloguramu ya wiikendi erumye puloguramu ya wiikendi erumye jangu wano tafa ku bbala kasi eh, emulabikira obulungi alina tekiniiki mu kwetikka oluwuba lumu eba ku kifuba dongolo dongolo n'agenda egenda maaso efirimu egenda maaso tuddako ewa nakacwa ye mutabbibwa nakac